tuli ku UG lifestyle mwebali nnyo okuba nga mutugoberera muli mutya mikono gyange gye musinzira mwenna abatusaako obudde n'ebirowoozo ne mutusapootinga mwebali nnyo mwebali ddala nze waswa emmanuel nsinzira kampala uganda okuba nga tubaweereza katusubire muli bulungi mikwano gyange mwenna mbatumiddeko mwenna buli amanyi nti ogoberera uganda lifestyle naddala omukyala nduga hanisha webale nnyo okuba nga obeera kuno tusapootinga thank you so much for that good work uh, then um, biva ku Jesco Plaza Dr. omukugu mukujjanja obulwadde buno obukuluma abeeranga mu kuba nga kikwasaganya webale nnyo kuba nga obeerayo n'ojjanja b'abantu olamu njagala twogere ku mwaka guno bbiri kumi na mwenda ntuli mu mwezi gwa kumi na gumu almost tugusummarize out omwaka guno gubadde very successful ya yeah? uh, to some of those in the music industry ate kubadde nyo successful to some of those abali mu music industry nga omanyi bulijjo nti omwaka omwaka gubeeramu n'aba gwetise last year omwaka gwetikibwa nnyo uh, fikfa mica ne shiba karungi uh, this time around omwaka gubadde nnyo uh, gwa fresh kid omuto ne spice diana ne john black i think anyway mm. okusinziira ku bwendabyenze uh, those ones have taken up there then neugobirirwa abalala bakolokasita bayingiddemu ba bebe cool as usual anyway bangi bazze bagumumeki nga uh, neguba gutambula 219 okuva mu january okutuuka olwaleero tubaddewo n'abayimbi abakabi era nandyagadde ennyo okuba toogi mu bayimbi baffe muyimbi ki asinga okusasulwa tuwakubeera ku bayimbi balinga kumi abasinga okusasulwa bwoba ogenda mu bookinga lagi zino ogenda mu bookinga mu kategori zino wammanga ng'ogenda mu bookinga ku kuyimba ku kivulu kyo ogenda mu bookinga kukuyimbira ku pateyo abalina ssente abatesobola oteeka zi birthday eri abateeka emikolo embaga okwanjula n'obusiki okupangisaako omuyimbi saako okuyimbira mu kampala wakati n'okuyimbira ewali nnyo that is okuyimbira internationally n'okuyimba no obwabiri wa kampala oluba oyogedde ku masaka road oba oyogedde ku mitiana road oba oyogedde ku dadis obeera oyogedde ku ezo ez'enjawulo okitegeera now abayimbi bano we bali they are 10 artist benandyagadde nkubuulire how they do their things nga ingeso bajoolie ngaoyagala mubookinga wako kivulu kyonna you can think about them mu mbeera eno wammanga abayimbi bano bengenda okwogerako ngenda kutandika n'omuyimbi shiba kalungi ono okuva mu tns mwaka guno akubya etuni ezakabi alina akayimba nga sirwana ndowooza kamwaka guno ne karonantongo alina enyanda akapya alina love sensation oba mukaita swit sensation n'omujamaica alina follow oba follow me ne harmonize ono TNS yemu ku nkambi ezisinga okusera abayimbi baazo bwebona omufuna kiba kalungi okuyimbira within kampala here bw'otaba na bukadde buna oyinza obutasembera ku TNS kulamuza kiba kalungi mukuwa buna makati g'obuna kale kitone ennyo ng'oli kyali waabwe obusatu ozola okukola ki okubuwaayo ladizi ng'oli mukwano gwa deriisa jeefu n'abalaba etondeko ba alan okitegeera ono buna then atemu abali ebweru w'ekibuga mugenda mukaaga musanvu munaana mwenda paka kubukade ya kumi nabiri gadi zogenda kuyimba wala ne kampala gadi zabayimbire kasese ababeera mu mambuka ga uganda abayimbira musamukabale wansi kigezi ezo mubeera wakati wakati w'obuna n'obukade ya kumi nabubiri okusobola okuba ng'ofuna shiba okujumba famira kushi oyo oyo yerevo kwali era yandibanga yemukyala asinga okubeera expensive wano mu uganda mu bakyala basi abayimba omukyala omulala ye spice dana ono okuva mu nkambi ya source management roger lubega ono ye omwaka guno bamubraniza bulungi n'afuluma ennyimba nyingi nnyo okubadde ennyimba nga zijja ngondabe okubadde akayimba kano keakafulumiza akapya nkerabiddemu erinnya lyako but she has done goodies this year ayimbide dale nyimba yokuwale ne nyimba ngati aino omusheshe nyimba ngatano ngazona zili ku form ono obatenda milioni 3 within Kampala 3 zatandikira ko kuogera ogenda ku chivulu cho vva kubine ya bad blood muri chali walengo zebu zinga promoter Roger zatandikira okuyimba okitegera then nogenda kubukadde paka nga musambu kitundu munana around there ngogenda kuyimba out of Kampala ye mchala spice dana omulala gwe tugenda okgendako ah, rema namakula rema namakula ono mu management yakayemba mwaka guno abalina enyimba nga zisiri muyembe nezikola tikkula ono naye yomu kukyala bali expensive ennyo mu kuyimba ono taseera ku bivulu byokka aseera ne ku mikolo egyembaga gyayimbako n'okwanjula ne patis ez'enjawulo ono obukadde busatu nga tobulina mu nsawo tobaako kyoteesa era tokuba ku simu yaabwe yomu kwa singo kuyimba emikolo ne mikolo ebaga abo atera yomu kuba singo kuyimba mainstream ebivulu ebinene mu bibuga ebyenjawulo bova kwoyo obogena kufuna omukyala nansagala kuleka mukyala ono mabega jaka kamujeyo kamala abakyala tugende kubasajja omukyala stabwa na toro stabwa na toro no olenzo ko buza yate ema stabwa olese muwaji ezenyimbe za imbe zibira zikona kona zino stress man no stress za imbezo enyimba zeyambisibwa nnyo mu kwanjula ono ku mainstream si wabbeeyi nnyo ku market eya mainstream music ono simanyi yangu nyimba yokukivulo kino si wabbeeyi nnyo nnyo nnyo aye ndala mu kibuga market yentono naye baba ofuluma ebweru w'ekibuga ogenda wabweru bamuseera omukyalo ono ku mikolo kwasinga okufuna sente era kwasobodde okuzimba amayumba ag'ebbeeyi nga tolina miliyoni ssatu bbiri kitundu kale bbiri tolamuza natolo jangu nyimire ku mukolo wangu okwanjula bano bayina mitwalo nsanvu ina okuba nga olikyaliiwe okusobola okupafuminga okuyambako nakufulumiza omugole wo omukyalo omulala webbeeyi ye mukyala navagre navagre ono olwawo okumulaba mubivulo ebyenjawulo navagre tayimba mubivulo bya kampala ebisinga obungi navagre ayimba corporate parties bino mubanka yategesa omukolo byagendamu kapate kali kuserena byabeeramu okitegeera walaba yingira ennyumba yaabwe byabeeramu simajjaza egenda ku bano byayimba ebyo naye okumusitobusituzo n'okuba nemiriyoni zo nga nnya mu nsawo okutandika okuteesa naye tojja musanga bwayiseekawempe maganja kagoma mbwayimba kawanda nno ojja musanga muziserena ojja musanga ku palo of africa ojja musanga mu sheratoni ojja musanga eyo waggulu mu gavana gye bayimbira ye mukyala navagulu eyomukuba abali most abali highly paid abakyala wano mu ggwanga bayimba nava gronoma atalina nnyo nnyimba mpya ziri awo zaateekayo wabula akayimba ke businga omumanyirako ennyo ge bayita ninga omuloge ne alibawaani omukyala omulala <clears throat> ndowooza ono yasinga ddala okuba omuzibu era asinga oseera ennyo enjawulo gyalinayo ku shiba nti ye shiba ojja musanga ebwayise omusaayi kawempa omusaayi kagoma naye tojja musanga omusanga ne mubagagga naye ate ono omukulu kyala juliana kanyomozi olina otajja musanga tojja musanga ku bifo bya layisi oyo yawansi owa mugeto ojja musanga mukotero za bbeeyi nabivulu binene byasinga oyimbiramu ono nga tolina miliyoni taano kudda waggulu tolowooza ku kyomuyita awantu wonna ku sho oyo atandika okulamuza zanayimbira ezi taano that is the lowest payment onayimbira nnyo corporate table z'abagagga bamwagala nnyo nnyo ne pati z'abagagga byasinga ennyo okubeeramu omukyala juliana kanyomozi eh, era yomu ku bakyala basobola okukola shows ezebbeeyi show ebeeremu mu mwaka ebeera ku serena atalina kya kumi toyingira kumi ate ebeera one man show enzabeena one woman agikuba ogu kuva lwetandise paka lwekozeeki lwewedde that is her era mukyala wabbeeyi nnyo okumupangisa okuyimbira kati gwengojjamu simanyi n'akadde kange wa oba bivuddeko